baixo, mão pra cima, mão pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Roda o braço e bate palma, roda o braço e bate palma. Roda e bate palma, roda e bate palma. Agora desce, desce, desce, desce, desce. Agora sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Agora desce, desce. Roda de um pé só, roda de um pé só. Por acaso é aqui que eu circo é? Seu circo? Ah, então todo mundo dá certo. Tá cheio de palhacinhos hoje. Muito bem. Quem aqui de vocês é um grande, é, um grande malabarista? Quem é malabarista aqui? Você então segura aí, rapaz. Segura aí, fica de pé. Vamos ver se será é um grande malabarista. Gracias. de meu Deus do céu! Será? Vamos ver, tia Paula! Ai, cacete! Tá Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Os pais de vocês são gigantes de verdade.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 quer que segura as duas. agora, tá, gente? Vamos ver se eu consigo. Ai, uh! Uh! Uh! Ai, eu tô mais difícil provação mais difícil, mais difícil, Eu já se que tem alguma coisa aqui pra mim. acho que tá fácil ainda, né? Então, mais difícil. Mais Ah, eu já sei. E se eu jogar malabares aqui de cima, será que é difícil? Deixa eu pegar minhas classes ali, se gentileza. here.